はようございます今時間12時40分過ぎなんですけども今日はお休みとかですかえ今日はお休みですかお休みです、はあ、休みの日はこんぐらい昼間まで寝てたりするんですか、今昼過ぎそうですね12時40分なので まあ、世間から言ったら、そうですね、昼過ぎってやつですね。寝すぎた。うん。いつ頃起きられるつもりですかえー、もう起きる。 <laughs> 撮ってんの撮ってんの今日はちょっと取材をさせていただこうかなと思うんですけども、 <laughs> なんで撮ってんのよ。 <laughs> りょうさんは東京に来てどのくらい経つんですかえー、東京に来て待って13年13年、うん、その前まではどこにいられたんですかその前は福岡に3年と、うん、あとは熊本です何のために東京に出られてきたんですかえー、今今何ですかえー 東京に出てきた理由え俳優を目指してて、はい、東京の事務所に移籍するためあじゃあ今俳優さんなんですかち今違います <laughs> 今違うよその辞めた理由とかはえまあいろいろうんあのいろいろなるほどうんほんほんほん 今は一人暮らしされてるんですか今は旦那と一緒に住んでますあそうなんですね、はい、旦那さんというのは旦那さんはあの映像クリエイターの翔太です <laughs> あそうなんですねご結婚されてるんですね結婚はしてないんですけど、はい、あのパートナーシップ先生は してます。あ、そういう制度があるんですね。はい。はい。えー、待って、なんでこの、この姿をずっといや、あの、動いていただければ、それについていきます。 <laughs> やばいでしょ。まあ、むしろ、あの、動いてもらった方が俺は絵になそうなんですね。結婚されて何、どのくらい経つんですかまあ、結婚っていう言い方があれなんですけど。 どのくらい経つんですかね2年半くらい今の彼はどうやって出会ったんですかえっとツイッターの DM であ DM で、はい、ほうほうそういう出会いっていうのはよくあることなんですかどうなんだどうなんだ最近はあるかもしれないけどその時は少なかったかもしれないあそうなんじゃあ時代の先端を行かれたという形で どうなんでしょうねそういう方っていうのはうんとマッチングアプリとかで出会ったりするものなんですかが多いんじゃないですかね、うん、なかなかそうなんですね、はい、今日のご予定は何かあるんですか今日の予定ですか今日の予定はえー、っとお昼ご飯食べてえー、っとお酒飲んでゲームして寝るですはい、うんうん <laughs> でも今一応12時52分なんですけどもう準備しなくても大丈夫なんですか準備準備しすする <laughs> トイレはよくされるんですか <laughs> トイレはよくするだろ <laughs> 朝起きたら絶対することなんですかね絶対するトイレ、はい、トイレに30分こもりますなるほど でも今はちょっとおしっこだけ。はい。ちょっと失礼します。 <laughs> 入ってくんなよ。おかえりなさい。あ、ただいまです。パジャマはいつもその格好なんですかそう、最近買ったんですよね。あ、買ってもらったんですよ。 あ買ってもらったんですねそうなんだちょっとシャワー浴びてもいいですかあはいあ普段そのパジャマのこだわりとかあるんですかいやこだわりとかは特にないんですけど着やすいやつがやっぱいいですよねはいはいはい普段メガネってされてるんですかあそうなんですあの目がすごく悪いので、コンタクトはされてないんですかあコンタクトです寝る前と寝起きはメガネで普段はコンタクトしてます <laughs> はい、すいませんちょっとそっちへ切きたいすいませんお忙しい中 <laughs> ちょっとあの服脱ぐので、はい、ああのちゃんと下は隠してあるんで大丈夫です <laughs> はい普段鍛えてたりするんですかいや鍛えてないんですよね全然鍛えてなくそうなんですねあの見せられるような体ではないので、はい、ちょっと、ここは眼鏡つけて フロは入らないですね。はい。あの、ちょっと、はい、早とちりしないでもらってもいいですかわかりました。ちょっとお待ちしてます。遅い遅い遅い遅い遅い。あの。あ、やだちょっと <laughs> すみませんが、こんな。でも、今多分お忙しいと思われるので。やだちょっと、あのすみません。裸なんですけど。はい、すみません。あ、ゲームどこですかえ、え、 <laughs> やめて。 <laughs> やくてびっくりした。 <laughs> まあちょっと深い話をしたいかなと思うんですけど。あ、こんなところでちょっと待ってね。はい。ちょっと着替えるんで。はい。か今の彼との出会いとかはいろいろ えー、と何度も多分いろんなとこで話されてるのは大変恐縮なんですけども、はい、改めてあの教えていただきたいなと思うんですけど <laughs> そのツイッターで出会ってからどういうふうに会うとかってなるんですかもうずっと何回かやり取りをしてでも会わない時期がどれくらいかなもう半年くらいあったんですよ、はい、やり取りはしてるけど会わないみたいなで途中でなんかもうやり取りしなくなったりした時期とかもあったんですけど なんでか、やりとりが再開になって、で、その時かな、会ってみるみたいな。会 <laughs> った最初の第一印象ってどんな感じでしたいやー、第一印象は本当にドタイプで、彼のことが。もう、ずっとかっこいいと思ってました。そうなんですね。はい。付き合いたいと思うきっかけはあるんですかなんかきっかけは、僕の十二下だったんですけど、すっごいなんか、 しっかりしてて、年の差をそんな感じなかったんですよね。 <laughs> で、なんかそこら辺に、そのギャップっていうのかな、その見た目と中身のギャップにキュンとして付き合いたいなと思いました。それは、えっ、ー、と、今も変わらずですかあ、それは今も変わってないですね。中身はやっぱり今もしっかりしてるなと思うし、でも、年相応の可愛らしいところもあって、そこら辺が好きなところです。そうなんですね。はい。 りょうさんの座右の銘とかあるんですか座右の銘は、素直っていう言葉を大事にしてます。はいはいはいはい。その素直であれば何かいいことってあるんですか素直、なんか固定概念っていうか、そういうの誰でもあるじゃないですか。そうなんだけど、一回素直に受け止めて、その上でいろいろ物事を考えたいなと思ってて。セクシャリ ティとかに関して、うん、マイナスなイメージが結構言われることが多分メディア的には多いと思うんですけども、逆に良かったこととかあったりするものですか逆に良かったことどうなんだろうなまあ今、その12歳年下の彼氏と一緒に同棲してるんですけど、カップルでもあり、家族でもあり、友達でもあるみたいな、なんかそういうところがあって、 そういうのはすごくいいなって思います。なんか兄弟みたいな感じなところもあるし。それは男女と付き合うのとはまた違うものですかねなんか、違う、わかんないですけどね。僕、女の子と付き合ったこともあるんですけど、僕の場合ですよ。女の子と付き合ってる時って、なんかどうしても見栄を張りたいっていうか、かっこよく見せたいっていうのがすごく出ちゃって、 付き合うことにすごい疲れちゃうんですよ。女の子と付き合うことに。で、まあ、男性と付き合って、初めてそうじゃない自分が出せて、あ、こっちの方がや僕は落ち着くんだなとか、そういうふうに思いました。だから、まあ僕の場合ですけど、その女の子と付き合うのと、男の方と男性と付き合うのは違うかなっていう感じがします。 今の彼と出会って良かったことって何ですか良かったことですか切実に一番良かったなって思うのは貯金ができたことですねあ今まで貯金はされてなかったんですか僕あの特技があの給料をギリギリまで使うっていうのが <laughs> 特技だったんですよ今までなるほどその月もらった給料をね逆にきっちりされてますねそうだと思いますちょうどなくなるんですよ給料日の前日くらいに、い わ俺すげえなって思う <laughs> それは計画的ですねそうなんですよね、はい、でもそのまあ翔太と付き合ったことによって貯金ができるようになりましたねそうなんですよ、ちなみにあの言える範囲でいいんですけど貯金額っていくらぐらいなんですかねそれはちょっとご想像にお任せしたいと思いますそうなんですね、はい 今までそうやってお金をいろいろ使ってきてその良かったこととかあったりするんですか良かったことどうなんだろうなやっぱいろいろな経験もできたと思いますよいろんな美味しいもの食べれたりとか美味しいもの飲めたりとかいろんなとこ遊び行ったりとか、はい、そういう点では若いうちにお金使っといてまあいろいろ経験しといて損はないかなと思いますはいあいろんな経験ができたそうですねちょっとひげ剃りしても大丈夫ですか、はい、あどうぞどうぞ ちょっとうるさいかもしれないんですけど、はいはいはい、あまりセクシャリティについて聞くのは、はい、理解ある人もいれば理解ない人もいて、はい、まああの繊細な部分であの聞くことでもないかなとは正直思うんですけども、はい、でもそのことについては聞きたい人は多いかなと思うんですけども、はい、女性と付き合ったことがあるということは、はい、バイセクシャルなんですかそこちょっと難しいところで その当時は、女の子をやっぱり好きになったりとかしてたんですけど、今は一切ないんですよね。なので、学生の頃なのかな、20代前半くらいまではもしかしたらバイセクシャルだったのかもしれないですけど、今はもう完全にゲイですね。はい。あ、どうぞ。 まあ、あれですよね。あの、セクシャリティとか正直決めないっていうのが一番の正解とか。確かにね、僕もそれはちょっと思ってて、うん、まあ、ゲイとかバイとか、レズビアンとか、うん、あと今 LGBTQ のカテゴリーの中にいろんなセクシャリティがありますけど、うん、なんていうのかな。その人によっては、自分の性自認が何なのかっていうのをはっきりさせたい人もいると思うんですけど、はっきりしたことによって それにとらわれすぎちゃうこともあると思うんですよ。なので、まあ自分がどういう性なのかっていうのを自覚するっていうのも、あいうのは大事だと思うんですけど、まあそれにとらわれすぎないで、まあ好きになった人が好きなんだっていう、もうそれでいいじゃんみたいな。そうですよね。うん。まああのー、結構そのツイッターとか、あの、そういうところで結構こういう話っていうのはなんか、よくある 議論ってよくあると思うんですけども、うん、その僕らその当事者に対しに関してはそこまで気にしてなかった部分というか、うん、その周りが叫んでるだけで当事者はそんなに思ってないとか、うんうん、そういうことが結構ギャップがあるかなと思ったりしてますが、うん、まあ逆もありますけどねなんかその当事者というか、まあ、そっちの方が強く言い過ぎてて 逆に周りは気にしてないよみたいな逆のパターンもあると思うんで、まあ、それはまあどっちもどっちかなみたいなところはあると思うんですけど将来的まあ、今後、まあ今、その LGBTQ っていう言葉が、まあ浸透してきて、あの、理解してくれる方々も増えてきたと思うんですけど、もう今後は、なんかそういう、なんていうのかな、LGBTQ っていう言葉はもう逆になくしちゃって、もう 好きな人を好きになっていいんだよみたいな、うん、なんかそういう世の中に、ね、なったらいいなと思いますありがとうございましたはい、はい、ありがとうございますちょっと僕歯磨きさせてあはいどうぞどうぞどうぞ終了わあ暑いぜ暑い暑い暑い <laughs> 今度僕のもやってねうん 今度ね最後はい何ですか今の彼と出会って幸せですかはい幸せです <laughs> よかった <laughs>